què us ha semblat la meva entrada aquí a Oracle? Eh? <laughs> Què tal esteu? Bé, he obert aquest... Bueno, he començat a gravar aquest vídeo per un motiu molt especial, ho sento, tinc pressa. En realitat, crec que tothom té una mica de pressa, no? El tema de la traïció ens ha deixat a tots... Eh, pertorbats. Jo estic fent les manetes, jo penso fugir. Aquí les ens està vigilant a tots, és a dir, tonto el que es quedi. Eh, bé, eh, he començat a veure aquest vídeo per contestar una mica les preguntes que m'heu anat enviant. No les puc contestar totes perquè m'heu enviat moltes preguntes. Però tot i així, crec que algunes sí que les puc contestar. A veure, m'he apuntat algunes que són bastant interessants. Comencem. Eh, de la Motoko. M'han preguntat, literalment, Doctor Eric, ha sigut testimoni dels intents de saboteig del domini de la rebel·lió per part del Nou Ordre? Motoko, sisplau, no em diguis doctor. Digue'm professor, si vols. O Eric, normal, però no, no doctor no, sisplau. Va. Eh, doncs, és clar, que estat testimoni. Però fent molt poques mencions, eh? És com si ens ignoressin una mica, com si no tinguéssim molt de valor. Uh, això em pertorbava una mica, perquè oh, ens ignoren, som, som uns merdes, no sabem fer res però no, crec que s'ho guardaven tot i que sí que estaven movent moltes peces. Bueno, lo de l'espam ens ha ens ha pertorbat a tots. Ja ho he dit dues vegades. Eh, però bé, sí, sí, pocs, però sí que hi ha hagut intents. Eh, després, en Hiroshi Anticudo em pregunta... Sí, em pregunta sobre biotecnologia, enginyeria tècnica... Sobre si el cos és capaç de crear Evangelions o Mazinger Z mira, mm, no crec que tinguin la tecnologia necessària o el material necessari. I per altra banda no crec que els hi faci molt de falta tenir un robot gegant, perquè no es defensen contra invasions alienígenes ni contra robots gegants, així que no serveix de res crear-ne. Ara, el que sí que estan creant són servoarmadures, o almenys estan investigant, que són armadures grans o robots petitets, tipus els d'Alien o tipus els del Fear, armadures petitetes eh, que otorguen més força a, a l'usuari de la servoarmadura, més velocitat, etc. Eh, també em pregunta sobre sistemes armamentístics autoactivables i indesactivables en efecte en cadena. No tinc ni la més remota idea del que m'està parlant. Però bé, passem a la següent pregunta. Sí, sí, totes aquestes són d'en Hiroshi. Eh... Em pregunta què fan els agents del cos i els empleats del nou ordre en el temps lliure. Hòstia, pues, prenen un cafè, fumen un cigarro, què vols que facin? Ah, els científics som un altre tipus de persones, o un altre tipus d'espècie, o començo a dubtar si som humans. I llavors, normalment, en el nostre temps lliure, treballem encara més, però perquè ens agrada la nostra feina. Almenys els científics, de veritat. I després em pregunta si el cos té accés a la tecnologia en nou ordre. Hòstia, doncs clar, clar que tenim, eh, bueno, clar que el cost té accés a la tecnologia. I em pregunta sobre punxar trucades. Això és un joc de nens, en realitat. A no sé que la, que la línia sigui molt protegida, és un joc de nens, punxar una trucada. Després en Dargoku. En Dargoku em pregunta sobre les regeneracions. Mira, les regeneracions mmm, no existeixen, ¿vale? o jo, almenys la meva opinió, és que no, no es podran fer mai les regeneracions. Jo crec que en Dargoku ha fumat massa Doctor Who. No, regeneracions no. En tot cas, per allargar la vida, el que s'ha de fer és mm, crear mitosis infinites, il·limitades, fer que les cèl·lules, en cristià seria bé ser això, fer que les cèl·lules es divideixin sense cap tipus de problema, tot el rato a la mateixa velocitat. Però normalment, en el cap dels anys, les cèl·lules deixen de dividir-se de forma tan ràpida. És el que té una cèl·lula, en uns minuts, dona lloc a unes altres dues cèl·lules. Però en canvi, al cap d'uns anys, tarda més tarda molt més temps en dividir-se i les cèl·lules treballen més a, molt més a poc a poc. I aquest és el problema. Per això ens fem vells. Després hi ha el problema de la cadena d'ADN. La cadena d'ADN es va erosionant per les bandes. Val? Són oxidacions. Llavors el que s'hauria d'intentar evitar són les oxidacions. Uh, us ha quedat una mica clar? Potser jo m'equivoco, eh? No us penseu que jo sóc un Einstein, jo sé tot. Bé. Eh, estic una mica enfeinat, així que només contestaré aquestes preguntes. M'han enviat altres, per exemple, en Bufal em preguntava sobre les depuracions. Eh, ho sento, tio, no et puc contestar ara. Mm, intentaré en el següent vídeo, quan trobi un refugi estable, contestar-te la pregunta a tu i a tots els altres que m'heu enviat preguntes. Eh, fins llavors, ens veiem, que us vagi molt bé, i si us plau, amagueu-vos i sigueu prudents. Ens veiem. La rebel·lió valdrá y no, no valdrá.